كنت وين وين كان كل ده زين شفت اكتشفت اني كنت شايف عارف وتولد قدام العين يا عرفت دريت اني جسد فاضي لقيت روحي عندك عندك انا راضي من بدل اراضي كان سبب اراضي راضي والحاضر معك زي الماضي هيرو النظرة كان لي اي she's like the moon she shine in the sky بس طنطبة مية برو اي لاين بين كل الزحمة تدخن صارت نيكوتين ماسكة بيميني واللي فيها فيه صدمني جمالها لان جاني صداع صرت يسبي لي في دماغي مساء كل ما شفت تضحك همي ينسى ملامح ما بقادر يرسمها الرسام ولا حصل ما زيهم لانه سبيشال الاصل في الاصل باول الكسل والاصل في الغزل تبقى الكل شي بيرفكت مثل يو